الوغ السلام عليكم ناهد رشاد توجور في لا باليزي اليوم بغيت ندير لكم واحد لا فيديو حيت جينا لواحد ان اندروا تري سامبا اللي هو ان لاك ان لاك معروف باش مثلج بارد وسط من لا ماليزي الوغ لا ماليزي فرانشمون كاع لا بلاج ديالها سخونه بزاف اي سا سا مفي بونسي ا كيلكو شوز شنو اللي كيخلي الواحد كيطفرو كما كنقولوها اولا ما كيطفروش اون طونك انتربرونور ولا طونك بيرسون سي لا كرياتيفيتي الابداع اللي كيكون عند الواحد اللي كيقدر يديرو بارابور ا كيلكو شوز حيت الشركات اللي ما كيكونش عندهم باغ اكزومبل الابداع كيموتوا لي زونتربرونور حتى هما اللي ما كيكونوش كيديروا بروف ديال الابداع كرياتيفيتي كيموتوا لا بروف سولا كيجيو له دي سانتين دي ميليي دو بيرسون في العام علاش حيت داير الابداع لو البحر سخون في ماليزي كامله جاوا قال لهم بلاتي انا لكم انا ما عنديش بحالكم ما عنديش بحال كلشي اي غنكون بارد كيفك لي جون كيجيو باش يعوموا فيه باش يتبردوا اي سورتو بور ديكوفير كيفاش وصلنا الطبيعه هذا lac اللي هو complètement naturel جاي vraiment بارد أه علاش كنقول لكم هادشي كله c'est par rapport الناس اللي هما que ce soit في الخدمه ولا مع العائله ديالهم ولا مع العلاقه الزوجيه ولا مع الدراري ابداع مهم حيت surtout في هذا العصر اللي حنا فيه tout va très très vite الا ما درتوش الابداع سي تري سام تران كاين داز فاتكم وغتبقاو نتوما لور لور لور يديروا معكم في البال كيلكو سوا لا بيرسون اللي عندكم قبالتكم كطرح على راسها سؤال واحد قبل ما نتصنت ليك اشنو رابح معاك قبل ما نشري من عندك اشنو رابح معاك قبل ما نعطيك فلوسي اشنو رابح معاك قبل ما نعطيك mon amitié اشنو رابح معاك en gros what's in it for me هو un élément اساسي اللي خاصكم دائما يبقى لكم في البال باش هو اللي كي motive كم بزاف ان شاء الله باذن الله باش ديروا لا كرياتيفيتي الابداع كنتمنى لكم التوفيق ناهد depuis la Malaisie. foot Hua, et à très bientôt.